ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नम शिवाय नम शिवाय ओम नम शिवाय हर हर भोले नम शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले ईश्वराय शिवरामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नम शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नम शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय हर हर भोले नम शिवाय शिव गङ्ग सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नम शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नम शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय हर हर ईश्वराय शिव विश्वे कोटेश्वराय शिवकोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नम शिवाय ॐ नम शिवाय हर हर भोले नम शिवाय नम शिवाय ॐ नम शिवाय हर हर भोले नम शिवाय